es una, cornamusa cosa molt simple. Quan jo vostè company eh, no té baix continu, no té un tub ahí que, que falla d'harmonia, que sempre fa una nota, simplement un tub que és melòdic. Mira que hermoso, eres aire, siento grande y piadoso. veu és un instrument típic italià, que són tres canyes que t'es poses en la boca i fas respiració cíclica, però més fàcil que això, que és prou complicat, eh, és pues, això. Eh, és un bot, una bolsa, l'omples d'aire i pots fer funcionar llengüeta simple. Eh? Per quin motiu? Per dos. Una és perquè és absolutament cilíndric. Veieu que el, que el grai és cilíndric? Això vol dir que els còmics segur que no era una canya doble, era canya simple. I a més a més... vostra, nos via, per a Déu ser vostra,